Sasuke triumphed in the battle. Itachi Uchiha is now dead. What? I don't believe it! Kidding. It's just as I expected. Саски победил. Учиха Итачи мертв. Чего? Быть не может! Шутка. Я так и думал. Саске の勝ちだよ。ウチハイたちは死亡。 なんてね。思った通りだ。